Não é culpa minha se eu morri. Pronto, já morri, foda-se também. Agora eu vou pro survival. Não sei nem falar survival. Certo. É, eu vou. Survival batata. Essa é boa, gente. Essa aqui é boa. Survival batata. Nossa, mais um presente. Nossa, ganhei 200 moedas aqui. Colete moedas e envie presentes. Eu não... Eu tô boiando. Tá, então vou terminar. Mais 20 minutos. Pra completar. Onde eu que eu tô falando, meu Deus. Não pesquise a hardcore home no Google Imagens. Você tá pedindo pra... Nossa, calma. Calma aí, filha da puta. Que isso? Que isso? Virou o que é isso aqui? A lenda não, o Hack viveu. No caso do Hack é o Xamã, o próprio Xamã. <laughs> não cai não, porra. Será que dá pra matar esse filho da puta? <laughs> Desculpa, já errei, errei. Calma <laughs> aí, não, mas não. Calma, vou acertar. Pera aí. Não dá. Opa, levei uma bolada no cu aqui. Opa! Opa, que eu tô com medo. Da próxima vez eu vou jogar GTA no caso GTA San Andreas, porque eu não tenho GTA V, assim, porque eu sou pobre, como vocês podem ver. Ou ouvir. Ai porra! Eu tô voando. Calma aí, porra, deixa eu. Mano, que é isso? Que é isso? Calma. Calma. Nossa, filha da puta tá bem filha da puta, né? Me matou. É Ele quer me matar primeiro, sendo que eu sou novo. som. O que está acontecendo, Xamã? Por que você está fazendo isso com sua vida? Uai, caralho, eu tô no ban aqui, eu tô moscando aqui. Nossa, mosquei muito, morri. Como eu faço aqui pra mudar? Não sei também pra mudar aqui. Isso. Trollou. É muito engraçado, hein? Parabéns. Ô, oh, trollou. Parabéns pelas caixas invisíveis. Nossa, como eu tô, eu estou bugado. Ai, cara! <laughs> Não. Meu desejo da vida. eu quero todos, todos os presentes aqui. Falta o último presente. Eu não sei o que eu tô ganhando aqui, mas eu tô gostando. Eu realmente não sei. Tá, o que vamos fazer aqui agora? ai Começou a treta, isso é disso que eu gosto. Vixe, calma, gente. Começa é a briga agora não. Deixa eu fazer a pipoca primeiro. O chat tá fingindo que está off. Ah, ele tava off mesmo, eu me enganei. E aí, pessoal do cabelo laranja, por que vocês têm cabelo laranja? Nossa, vocês são grandes, viu? São cabeçudos. Eu pensando que eu tinha a cabeça grande. Olha que porra de mapa, meu Deus. Isso, filha da puta. Hoje não. Hoje não. Se eu levar aqui uma balada aqui na bunda, sai rasgando tudo aqui. Parabéns pela vida. Amor da bola! Hoje não. <laughs> ah, meu Deus, não acredito! Mentira! O negócio travou. Calma. Então, o que vai acontecer? What, filha da puta? Calma aí que eu... Calma. Nossa, tô levando umas boladas. Mata esse filha da puta. What? Ha ha ha ha! Ai, mano. Tá, tô com medo. Eita porra. Não tem como matar, não. Isso, morre, diabo. <laughs> meu Deus do céu, morre. O céu morreu. O céu morreu. Meu Deus. Eu vou estar no bênção, gente. Eu pensando que eu era nuvem. <laughs> É muita nudeza. Epa, mapa do vampiro. Aqui, se se mexer, você vira vampiro. Então ninguém se mexe, todo mundo parado. Aí eu tô com medo, porra, caralho, de você, todo pintinho de piroca. Tomar no cu, eu me mexi, como assim? Vou pegar esse King aqui, filha da puta. Tá aqui, seu desgraçado. Nossa, fiquei preso. Foda-se na volta aqui, malecói, malecói, volta aqui, você é louco, pô, velho. Volta aqui, vou te comer gostoso. Gente, pega eles, tá muito fácil isso aqui. Cara que eu vou gostoso. Vou cair na sua pica. Na sua pica não, a pica é um verbo, tá gente? <laughs> eu não sei o que eu tô dizendo, velho. Nossa, não tô conseguindo subir. É um verbo pica, nós picamos, nós pica. Come ele, meu Deus, tem hack essa porra, filha da puta, tem hack, é? Tá todo mundo comendo ele e ele. Nossa, caralho, tu tem hack, hein? Ah, não que preguiça da porra. Tá, eu vou chamar. Nossa, eu vou subir de balão aqui. Toma, filha da puta, acabou a festa, acabei com a festa! cabeça com a festa filha da puta? Morre, diabo. Capeta quando não morre. <laughs> o cara é o Goku. Ai! Ele matou porque ele matou. Não era ele? Não sei mais quem era. O que me matou foi DP. Se fuder, tudo bando de cobra. Opa, mais um presente aqui. Nossa, 250 moedas. Eu não sei mais Ok. Tá, agora tem que esperar mais 6 minutos para, as, para a última caixa, para o último baú. Em 6 minutos eu sou vesgo. Mano, não é possível. Nossa, vou me seguir. <laughs> Eu não sei o que eu fiz aqui, eu cliquei em alguma coisa aqui. Nossa, eu me segui. <laughs> eu me segui, mano. Eita porra, é assim que eu gosto. Corrida agora. <laughs> o cara morreu. Só levou uma. Ai, tem que pegar os presentes. Nossa, não tô pegando nenhum. Nossa, eu sou muito ruim. Ai, que medo da porra, caralho, você tá. É pra pegar presente. Que raiva. Ai, eu tô voando. Calma aí, calma. Só não morre. <laughs> Meu Deus. Ai, minha hora chegou. Minha hora não chegou. Mano. Calma aí, pega porra do presente? Eu, eu acho que sou o único que tá vivo aqui. Vou pegar os presentes. Nossa, 10 skater. E aí gostoso, safadão. Quando namoravam, transavam, faziam sexo. Não quer não? Não quer, então tá bom. Desculpa, tá? não queria fazer isso retardado, tá? Eu acho que isso aqui vai cair, viu? Nossa. Ai, eu sabia, meu Deus. Tava vendo que tava ficando transparente. Não foca, viado, porra. Não foca, foca. Ai, não! Não! Não! Pela sua vida, seu filho da puta! Ai! O que, que, que, vai acontecer aqui, hein? Sumiu tudo! Sumiu! Nossa, tô muito ruim. Nossa, esse filho da puta que me matou, ó. Toma, morre, diabo. Calma aí, calma lá, calma lá, epa! Mano, eu não vou enviar isso. Nossa, calma aí, eu tava digitando aqui, né, filha da puta? Nossa, me veio um jogo aqui na cabeça, eu vou jogar Roblox. Eita, agora que eu vou foder com todo mundo aqui nessa porra. Mentira, eu não, eu não sei nem criar uma conta no Roblox. Cara, vou fazer um vídeo sobre isso. Gente, eu tenho um canal no YouTube. Claro, né? Provavelmente eu tenho um canal no YouTube com certeza, tem um canal no YouTube. Também tem um canal também no YouTube. Então vocês podem entrar no YouTube. Faça um vídeo bem bosta. Tô esperando meu presente. Falta um minuto pro meu presente. chega dessa caralho, vamos voltar. Você também morreu só indo. Eita porra! Ah não, mano, mentira, mentira, fui eu. Ele não me matou não, fui eu. Eu, eu me matei. Sou muito ruim. Sou muito ruim. entrar no meu Insta. E vou. Cadê meu. Cadê? Cadê? Opa, mais um presente aqui. Calma aí. Peguei todos os presentes. Agora eu posso morrer feliz. Foda-se, eu tô muito ruim já também. Não, não deixa as bolas caírem. Uai, caralho, como, é, como assim? Morri feliz agora. Bom, com certeza agora eu vou embora, pessoal. Não sei como tem gente assistindo isso. Bom, da próxima vez eu vou tentar configurar aqui, porque o, o OBGS tá, não tá funcionando em modo jogo. Ele tá com problema, senão eu, eu tá, eu, tá, eu iria jogar GTA. GTA San Andreas, tá? Eu iria jogar GTA, mas só como o OBS não tá ajudando, e agora eu vou embora porque eu vou comer, depois eu vou cagar porque eu tenho vida também. Né? Porque já faz umas 10 horas que eu tô nessa porra desse computador fudendo com minha vida social. E eu vou lá no Insta fazer uma foto aqui. Eu me mexi. Sou eu mesmo. pode aqui da peste de Kenga e de rapariga. Ah, ele já ganhou mesmo. Todo mundo sai da sala. tentar resolver e da próxima vez eu vou tentar vir com GTA. Aí pergunta o que? Você vai voltar. Fazer o que no GTA? Não vou fazer nada. Não vou fazer nada no GTA. Só vou usar as. A, como é que é? Como é o nome daquele bagulho a As, as trapaças no, no GTA. Se o objeto ajudar. E se ele não ajudar, a gente toma no cu bem gostoso desde desde 2002 tomando no cu. Isso mesmo, me mata, filha da puta, você é uma filha da puta. E agora eu vou embora. Agora eu vou editar vídeo. time what